idag så kommer det faktiskt en life update video för att jag vet att det är någon som har frågat om hur det går för mig i livet. Eh, så jag tänkte faktiskt slänga upp den här videon och berätta. Som ni alla vet så har jag haft eh, väldigt struligt i hela min skolgång typ. Och eh, jag sa att jag inte ville börja gymnasiet överhuvudtaget. Och jag skulle absolut inte gå gymnasiet jag visste inte var jag ville gå, jag valde fel och så vidare. Eh, och eh, jag hamnade på IM ett år. Förlåt om ni har min mm, brorsa i bakgrunden. Men ja, jag hamnade på IM ett år och eh, jag hatade IM, jag ville bara bort därifrån. Jag gick ut IM och eh, här sitter jag idag. Har världens bästa klass. Jag går i världens bästa skola. Jag mår skitbra i skolan och eh, jag har jättekul med mina nya kompisar. Så, vad var det som fick mig att ändra att eh, jag ville gå gymnasiet? Jag tänkte så här, eh, i och med att man, för att ha jobb måste man ha utbildning, då måste jag ha gymnasiet. Och jag vill ut i jobblivet eller arbetslivet så fort jag kan. Så jag valde att ta gymnasiet och känns det inte bra så hoppar jag av. Eh, men det känns jättebra och eh, jag är kvar där. Så vad går jag för linje då? Jag går estetik och media eh, på realgymnasiet. Så det är liksom en linje, jag kan berätta lite, det är en linje där det är typ film och det är bild och det är liksom, det är foto, du får fotografera, du får göra videos, det är podcast och det är så här jättemycket grejer. Um, och jag ska slänga in det här på en gång att vill ni ha en podcast? För att i skolan kommer vi hålla på med podcast lite senare. Um, och då tänkte jag ladda upp det här på Youtube, om det är okej. Okay. Ehm, uh, och i så fall, vad vill ni att pod podcasten ska heta? Och uh, så här, och så kan ni skriva lite ämnen som ni vill att jag ska prata. Jag kommer prata lite mer om när podcasten kommer ut och så vidare. Det kommer typ vara, vi kommer prata om lite ämnen och så, så det får ni jättegärna skriva om vad ni tycker och tänker om det. Uh, och sen så, ja det är dålig uppdatering på kanalen, jag vet det. Eh, men det är bara för att jag går i skolan till två om dagarna men kommer inte hem förrän vid fem. Och då är jag så slut så jag orkar inte filma. Så nu kommer jag göra så att jag kommer filma på lördagar och söndagar och så kommer jag filma typ så fyra videos då och redigera dem när dagen innan de kommer laddas upp. Så de kommer vara förespelade och allt. Uh, och uh, ja, men det är bara för att inte ha tid helt enkelt. Uh, sen kommer det kanske bli mycket vloggar från skolan. Det kommer bli mycket vloggar på onsdagar och fredagar. Eh, för då är det speciellt bra dagar. För då är det liksom så här, ja vi har onsdagar är typ en hel dag då vi har liksom fotofilm, alltså så här det. Och på fredagar är det typ foto och så är det typ en lektion till. Så det, är liksom, det kommer nog bli mycket vloggar så. Och sen kommer jag vlogga mycket när jag kommer hänga med min klass. Eh, och eh, så här. Okej, okay, så vad tycker jag om klassen? Alltså generellt. Jag älskar min klass. Eh, det är den bästa klassen jag har haft i hela mitt liv. Jag mår äntligen bra i en skola. Jag mådde dåligt när jag gick på min F-6-skola. Jag mådde dåligt när jag gick till på den här där jag gick till F-9, alltså där jag började sjuan. Jag mådde dåligt när jag gick på IM, men jag mår bra när jag går på en skola där ingen mobbning sker, ingenting. Det är ingen som blir utanför eh, och det känns jävligt bra att gå i skolan där. Alltså jag mår så bra och det känns så kul att gå till skolan för en gångs skull. Det är inte så att jag vill liksom vara hemma för att jag inte tycker om att, att jag tycker att skolan är tråkig bara för att jag blir mobbad utan liksom men det är mer att jag vill komma dit för att det är så kul att träffa mina nya klasskamrater och så vidare. Så ja, vad har jag lärt mig? Börja skolan även fast du inte vill. Börja gymnasiet fast du inte vill. Alltså, du kan ju alltid hoppa av. Känner du att nej, jag orkar inte, jag vill inte, då kan du alltid hoppa av. Men det är bättre att du söker och börjar än att du inte söker och ångrar dig. Jag ångrar inte mig alls överhuvudtaget att jag valde den här linjen. Det är lite tråkigt att jag måste pendla ungefär en timme för att ta mig till skolan. Och att det inte går något tåg och buss hem förrän vi är typ halv fyra så jag kommer hem fem. Så det är faktiskt lite tråkigt. Men jag tycker det är värt det för jag träffar mina underbara klasskamrater. Um, ja, alltså jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Uh, jag, får, jag ska inte gråta någonting innan videon, försök i alla fall, men det, det kommer... Det kommer tårar i alla fall. Eh, jag blir tårögd för att jag har världens bästa klass som accepterar mig för den jag är. Um, oj. Jag har aldrig haft en klass som accepterar mig. Jag mår bra med min klass. Nu ska inte det här bli en gråtvideo, men alla är mer vuxna på gymnasiet än vad de är i grundskolan. I grundskolan är man jättetöntig. Det är liksom så här, ah, hon sa det, han sa det och det är liksom mycket sånt. Ja, det är mycket sånt. Att hon så det och han så det och bla bla bla bla. Det är mycket tjafs och det är mycket avundsjuka och så vidare. Men man växer till sig så jävla mycket. Eh, och eh, ja, det är det som händer i mitt liv just nu. Eh, jag pluggar körkort för att jag ska ta körkort när jag förlorar. Så eh, ja, jag håller på för fullt med mitt körkort. Jag övningskör mer. Eh, jag övningskör när jag kan och det blir mycket på helger för att jag går i skolan. Nej, det är väl det. Det är väl lite update på mitt liv och hur det går. Framtida planer på Youtube. Ni får jättegärna kommentera nedanför här vad ni vill se mig göra på den här kanalen. Uh, om ni vill att jag ska göra galna grejer, roliga grejer, ni får jättegärna lämna tips här nere så jag vet vad jag kan lägga ut vad ni vill se. Vill ni se mer spökvideos, ja men då får ni säga det för jag vet att min kanal har varit väldigt mycket i början, och det var mycket spök, det var skräck, det var spökhistorier och så vidare. Och nu har det gått över till något helt annat och det är bara för att ja men, det är ljust ute, det, är liksom, det blir inte läskigt. Så ni får jättegärna lämna en kommentar nere vad ni tycker jag ska göra. Så uppfyller jag det och gör det när jag har tid helt enkelt. Ehm, och när jag har möjlighet. Så ja, men det var den här updaten, life update och eh, jag hoppas att ni kommer se fram emot och följa min resa på gymnasiet. Eh, och förhoppningsvis om Youtube nu finns kvar eh, när jag tar studenten så lovar jag er att jag kommer filma min student. Det är ingenting som jag kommer säga att jag inte kommer göra utan jag kommer filma min student om Youtube finns kvar. För att jag vill ha min student på film. Så att jag kan komma ihåg det om jag glömt bort att jag tog studenten det år och hur det var och så här. Så har jag det på film. Så det ska göras och det är lugnt. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon och att jag är tillbaka igen. Alltså, för att jag har varit väldigt förvånad på Youtube och så här. Men nu kommer jag tillbaka med ny fräsch dag, ny Helena och det blir bra. Så tack för att ni kollade på den här videon och eh, jag älskar er och vi ses i nästa video. Spoiler. Pues,